бардық замандаштар мекендештер қайрадан эфирде эрке сары музыкалық ойын зоок программасы біздің долбоор карыга да жашына да жагат деп ишенебиз ошондуктан алдыңкы жарым саатта биз менен болуңуздар а мен болсо студияга коногубузду чакырам кол чалар астында на восток к новым берегам с облаками белыми полетела я на восток счастье где-то там я найду наверное и спасение на восток розовым мирам ветер унеси Попросила я на восток счастье где-то там Но я найду, наверное, где спасение найду Yeah, yeah, yeah, yeah алып барушы ырчым бир балдардын жүрөк оорусу айзада жаңгырчиевага доктор кандайсыз жақсы жақсысыз бүгін эрке сары мен емес те сіз болып алғансыз мен көріп жатырмын дашы эрке сарыга жанына эрке сары қыз керек болуп атат да <laughs> негизи өзіңіз жашоодо мындай кара тору келесіз бірақ бүгін сары боласыз ооба негизи ушу мен уктум эле да кастинг болуп атыптыр депчи алып барып деп эле сиздин ордуңуз бүгүн сиз ырчы катары жылдыз катары келдиңиз ошондуктан биз баштайбыз айзада жамгырчиева азыркы кезде айзаданын ити чөп жеп аткан кез э, айзада билесизби сиз жанагы ырчы барго джони мен сени күттүм күттүм күттүм ошол жони менен окшоштугуңуз бар экен эмнеге алдағы сиздағы менен жашап атасыздар азырынча <laughs> <laughs> башкарың э, жоқ качан жаңырлар качан жаңырлар <laughs> буюрса жакында ушул жаңырдын үстүндө иштеп атам бир бир айдын аралыгында чыгып калат жакшы буюрса дейли э, албетте сиз э, жүрөк сыры аттуу ырга экинчи жашоо берип сонун ырдап келе келатасыз ара өтті күндер азыр экранға суреттер шығады ошо экранға карап сүрөткө жараша ырдап беришиңиз керек жана биринчи сабын ара э? э? өтті күндер деген э даярсызбы түшүнүктүү го кеттик биринчиси жол ара өттү күндөр стоп экинчиси гол карап <laughs> өттү күндөр болобу э кой э? карап өттү күндөр кийинкиси бой қарап өтті күндер жаңа ақырқысы той қарап той күтіп өтті күндер той қарап өтті күндер қойнымда микрофон бар айзат әжамгүл чива даяр екен біз баштайбыз қолшалар болсын жақсы айзадам бүгін сіз үшін көптеген сынаулар даярдалган коркуп атам коркпоңуз <laughs> анткени алғашқысы жеңилирээк жеңилден баштайбыз да азыр экранга мындай рандом менен ар кандай ырлардын тизмеги чыгат ошолордон тандашыбыз керек мен шаңдуу ыр сиз кайгылуу ыр кеттик э мен тандай берейин анда эмесе э, баштайбыз мен стоп дегенде э, стоп <laughs> ачу айран курал ильясын адырадыр тоолордон эми сиз тандайсыз албетте кайгылуулардын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун стоп деп тандап алсаңыз болот ылайыктуусун деп эле тандап элбетте так көзүм ачылып атат ачылып атат көрүп атам көрүп атам көрүп атам келе атат мынакей атат мындай дейт <laughs> эми мындай оп оңой азыр мен э, шаңдуу ырдын музыкасына кайгылуу ырды ырдайм сіз керісінше қайғылы ырдың музыкасына <laughs> шаңды ырдырдайсыз э, даяр болсаңыз мен баштап берейін сізге албетте ачу Айрандың э, музыкасы кетеді ал эми экранға қолдан келсе э, атағат артық сапардың текст болса шығарып берсеңіздер сонун болады Қат жазып ала атаға башың қойып қатаға орынды жерден көтеріп айына барып бір көрбей жүрім жетпей батаңа оруба ата оруба болайын аса қолыңа қараңғы жерден жалынба жақсы болды ұқсайды мен аябай деп атат окшойсуз э мындай Мындай. буттан жыгылтып азыр э жок кеттик буттан эмес э, биздин долбоор ырчылар көрөрмандар колдоп турса аракет кылалы албетте келиңиз бияка атабыз ансыз деле хейтерлерим көп эле ырдабай эле койсо дегендерчи <laughs> жан дүйнө ырдагысын ырдоону каалап атса ырдай бериш керек кеттик кол чаап колдоп турбайсыздарбы adır adır kolurdum Hayır mini püşümüz Ha düğünü dün mi kızır Ha çu ayran içeriz Ha çu ayran içeriz Ha düğünü dün mi kızır Ha çu ayran içeriz Ha çu ayran içeriz ağayım Hacı ayran ikimiz Hacı kefir ceviz Hacı ayran içeriz Avrupa hatta Avrupa Kalçalarım olsun Ayzat Hocam kurçuyum. E, bundan gece точно ырда ойлабайт дейт <laughs> жок жок жок булыр дегенчи негизи булырдын тексти ушундай болуш керек болчу экен да анан кайгылуу мындай уйчо косупчу ачуу ичебиз ачуу айран ичебиз деппи э, жакшы биринчи сыноо бүттү окшойт айзадага кол чабалар мен тердеп чыктым иә тердеп чыктым дейм ичип алдыңызбы беле жок ачып кефир эле ичкем да э, жакшы биз болсо кичинекей жарнамадан кийин жолугушабыз алдыда да кызыктын баары бар thank кийинки э, конкурсубуз шок факт деп аталат э. шок факт кылмыш кылбайбыз э, бирок мынакей өзүңөр көргөндөй колдорубузда эмнелер электрошокерлер азыр бизге кезек кезеги менен экранга текст берет ошонун музыкасы ыр кетет биз ыр кетип атканда текстти баягы визуалдуу түрдө жаттап калышыбыз керек анан кайра минусу кетет дагы кайталайбыз ырдайбыз биз ката кетирген жерден бизди ток уруп турат оп оңой эле мен баштап берем коркпоңуз мен жаттаганым жакшы эмес да мындай э эс тутумбу эс тутум жакшы иштебейт да э, эч нерсе болбойт азыр азыр ушул жерден он алты гигабайттык флешканы салабыз тез жардам алып кетпесе болду да жок баары жакшы анда эмесе мен баштап берем э, мени карап турабыз баарыбыз чогуу колдоп турабыз е ақтан жыр қалада, ойы болса талада көлден келсе бұл бала салат жасайық шараға жақсы көрген киімін бербейді ешбір балаға жақсы көрген киімін еш ешбір балаға аха ақтан неме шағырдық қылып қойдыңар ба <laughs> кеттік ақтан жашайды қалада ойы болса талада жақсы көрген <laughs> болды болды болды болды жақсы көрген киім емес болчу да қолдан келсе болчу а көлдөн келсе ухи могу катуу экен ух топтогул кезиндики эмне болуп кетти кеттик ақтан жашайт қалада ойы болса талада көлден келсе бұл бала салат жасайт шарада жақсы көрген киімін бербейт ешбір балаға жақсы көрген киімін бербет, ешбір балаға салат жасайды жасайды салат ақтан деген тамада ә. болды бе мен ақырқы төртіншісін жаттайын деп біріншісін ұмытып қалып жатамын кеттік минус и ақтан жасайды қалада ою болса талада көлден келсе бұл бала жасайды салат шараға ай ана қандай салат жасайды да а салат жасайды чарага кеттік ақтан жашайды қалада ойы болса талада көлдөн келсе бұл бала салат жасайды шараға жақсы көрген киімін бермейді ешбір балаға жақсы көрген киімін бермейді ешбір балаға бітпеді болды да болды болды все ойнап эле койбойлу бүгүнкү ичинде тоюңуз жок ырдап бербейинби тоюңуз бар а ошо тойго энергия алып кетесиз тойго энергия керек болады. мындай энергияны керек деле жок дейм чыгарып коелу кандай ысыздар урматтуу туугандар бүгүн бизде сонун той болуп атат анткени мен эрке ардан келдим ия дейсиңер да дос болуңуздар эки жаш кошулушчу эки жаш дейсиңер да өзүм эле жар жар айта келбейби жар жар энергиянын баары көп болот келиңиз бул жаққа өтүп алыңыз кезек айзадада көрөлүчү қыз аябай шымдығай ай Теле бұдай қуырый қамырды да жуырый ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырый ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырый мен шокерді ұруа <laughs> ай сұрағанға берді отпаймын э, Еме, кеттік э, бұл қыз аябай ай ыр кезегін қалған есте жоқ бұл қыз бул кыз айябай шумдук ыр кезеген сундук минус минус кеттик <clears throat> бул кыз анбай шумдук ыр кезеген сундук ай тили кудай куруйт да экен шоу бизнесте мындан дагы жаман нерселер болот негизичи ушак ушакка караганда жакшы эле го могу бұл азыр ұрып қалады анан бүйтіп ұмытып қаласың бұл қыз жоқ экранға кетті енді ар жолы бұл қыз аябай шымдығай іргезеген сұмдығай телебудай қуырып қамырды да жуырып ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырып ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырып жақсы жақсы кеттік 저게 сура эми өзүңөр сурап атпайсыңар анан сууруйт да жандычы тили будай кыбырыйт камырды да жууруйт мен жаттап калдым керек болсо сизге чейин камырды да жуу айттым го эстей мен эстей камырды эле жууруйт э камырды да жууруйт жок экранды көрөлүчү кана экран бул кыз аябай шундук ай ыр кезегин сундук ай тили будай кууруйт қамырды да жуырын ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырын ұнытып қалса сөздерін жаны шокер суырын кеттік бай ыр шымдығай іргезеген сұмдығай теле будай қуырыйт қамырды да жуырыйт ұнтып қалса сөздерін жаны шокер суырыт ұнтып қалса сөздерін жаны шокер суырыт апасының кіргенде эле сүйүндү ғой уяктай бере тогурганда аябай эме болуп кетесиңсиң да билбейм тогурганда ооба бис кол жармасу шоковай терапиядан өттү айзада жамгырчиева биз болсо албетте кичинекей жарнамадан кийин жолугушабыз дагы бир жолу калп ә, айтып койдум э достор эми россиядан кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды азыр мен силерге сбербанк онлайндан мбанк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз андан кийин кыргызстан банкын тандап алчу адамдын аты жөнүн жана телефон нөмірін жазасыз андан соң баардыгын тактап төлөөнү аткарасыз болду сиздин акчаңыз дароо эсептөө түшөт оп эле алға алғашқы конкурстың аты тапқан тапалақ азыр бізге кезек кезегімен экранға сөздер шығып тұрады ошол сөздер катышкан ырларды ырдап таймашабыз алмак салмак эми эми оңой эле оңой эле ооба ким утулса э. ким утулса ошол эле экрандан жазалар чыгат эми номерлардың артында қатылған анан өзүбүз номер тандап өзүбүзгө жаза алып анан ошол жазаны аткарышыбыз керек оп оңой эле <laughs> айтқан ғой қыла келгенге жоқ қиын эми көрөбүз анда эмесе баштайбыз биринчи раунд биринчи сөз о кудай кудай кудай кудай жаным баштайбыз сиз баштайсызбы мен баштай берейин кеттик жаным жаным жаным жаным жашоомдун негизи жаным бир көрүп ашык болдум сага жаным ага жагысың жалын болуп жанасың İyi. Жаным. Бир. Жаным, жаным, жардам беріп қойғаншы. Жаным қақтасын дұқ. Эки. Жаным. Үч эми жашоодо жаны жок болсо ушундай экен да так даярсызбы экранга мынакей жазалар чыкты утулдуңуз тандап туруп бирөөсүн кылышыңыз керек кеттик канчанчы номер сегиз сегиз сегіз бізде сегіз кім екен маникюр эмне маникюр кыласыз азыр мен сизге сонун маникюр жасап берем э өңү жаман го ушул бойдон тойго барасыз тойго барганда эмне дейт аны эчтеке дебейт жаңбырчы өзүнө кетип алып берет го анан кол чаап турбайлыбы э буга чейин келинчегиңиздин колун тез эле боеп акырын боебузбу жаштакка кылып болбойт жаштакка жаштакка кылып боебузбу мен түшүндүм мындагысы керек экен эми мен эми агып кетті ана мен эми бойып боеп көрбөсөм болды азыр мен азыр карап тұрла, карап тұрла. жанагы профессионал э, не деп бұл алып коебуз мусун мындай мындай бирок жакшы да э актан ким келип ушинтип маникюр жасап <laughs> келинчегине де жасай элеккен бірінші маға жасады депчи эрки Э, биздин эрке сары салонубузга келип тургула мынакей э, ар бир алтынчы маникюр бізде бекер <laughs> болду окшойт э? О, рахмат сизнаке <laughs> кеттики кийинки сөз кийинки сөз эне ене эми эне жөнүндө көптөгөн ырлар бар баштаганда эле энеке бай ойыгым ыйыгым ай қалған ұмытып қалған дочи таң атқан судай беле энекем энекем энекем дүйнөдө табылгыс берекем мен дағы дени сақ бол жоқ жок жок жок болбойт болбойт капелер добушмун эстеп атпаймынбы асыл энем талайым сенсің энем қымбатым <laughs> сен ұтылдың сен айзада энес ага қандай мактоо жараша ене эне сенден кем сыймыкты танышат экен бол болот эми мейли мейли макул мындай ыр бар да <laughs> а бұл шығарма менікі мен енекемдікі оқырмандықтың сенікі бізге қырғыз тіл сабағын берген ежекенікі азыр кезек болса сіздікі эне тилде сүйлөгөндү сүрдөтөлү ойдон чыгарбаш керек го жоқ нурлан басып нұры а барбы А, ене деген сөз бар э ооба анда эне тилге тиешелүү мен деле ыртандайын болсочу же ал эжеке ай ай эннеке болбойт ой ой эннеке болбойт болбойт болбойт кечегине бир бир жарым эки энем энем энем ай жок жок жок эки жарым үч үч тандаңыз сарынын жолу ачылбай атат го так экини тандаганбыз ә, сіз қайсысы таңдадыңыз әлем мен сегізді таңдадым сегізді таңдағансыз иә сегізді таңдайсыз бе жақсы онда бірді эле тандаш керек негизи деп қойсын алты алты алты жылан менен селфи кайсы жылан сиз мененби деп қойсын жок мен кобрамын да боло берем да жылан менен селфи ей эмне кылып атасың қайсы кайсы жылан менен селфи мен корком ей кой тур кой мындай келе айзада жок жок мен корком чын чын чындап корком мен бул жака бул жака коркпоңуз жок мен чын эле корком да мен эфир үчүн камера үчүн эмес мен чындыгында эле экрандан жыланды көрсөм да корком мен жыланга жылан коркпойт жыландан коркпойт жыланда жыландан коркпош керек кыймылдап атат кобралар тем более жыландан коркпош керек жок жок бири бирибизди жакшы көрө бербейбиз да сулуу кыздар бири бирин жакшы көрө бербейсиз бияка туруп мындай бири бирибизди да мындай карапчы мындай болкам карап сулуу кыздар бири бирин жаман көрүп туруш керек э болды сіз көз жұмып тұрыңыз анда көзіңізді жұмып тұрыңыз сіз біз жолабаймыз мына сөз беремін жолабаймыз мен деле қорқып атам шындығында ше қана жақын бирок келіншегіңізбен менен күнде эле селфи кыласыз ғой ошол селфи деле боло берет <laughs> жок келіншегим ажыдарды <laughs> так қана мойынға қоясыңарбы эй эй анасаға ей <laughs> момын қатын селфи селфи селфи отырла отырла ей э, қолтыққа кірбесін ей оның қарай қолтық ешнәрсе емес сақтанбай ке. е е әке қолтық ешнәрсе емес башын шығарып қойып мында привет деп ей моның қара қатып екен ей мо е тривиал көнішіп қалдыңыздар ұқсайды иә жоқ жашау үшін да бәрібір көнішіп қаламыз ақырындап ақырындап жыланмен деле жақсы кадр болсын азыр Бұяқ сұрап отпай удали удали деп қоя <laughs> а, макияж жоқ келіп тұр жылан иә бүгін Оғай <laughs> муздак керек муздак жылан качан ысык болгонун көрдүңүз <laughs> өп өп актанды өп кирип атат өп өп селфи видео болуп урматтуу достор мынакей мен ұтылып калдым дагы эрке сары шоу эрке сары шоунун алкагында мынакей жылан менен селфи кылып атам мынакей тапшырма деген тапшырма экен болду аллачы оны. болду болду убери болду жоготчу болду жоготпогула олчолор болсун тапкан тапалак аягына келип жетти айжана жаңгырчиева жыланды чакырайынбы салдыңар ғой тойбос сілерге көңілді көру каалайт кийинки конкурс аталышы балдардын сынагына сынбайсыңбы же болбосо киллер караоке оп оңой эле биз экөөбүз дуэт ырдайбыз бирок бизге балдар тоскоолдук кылат бул сапар мынакей өзүңөр көргөндөй шар даярдап коюшуптур шаардын ичине түшөбүз дагы биз өзүбүздүн ырыбызды ырдайбыз кандай гана абалда болбойлу ырды улантыш керек оп оңой эле даярсызбы эми кагакка качып кетем же качкан болобу <laughs> жакшы анда эмесе кеттик <laughs> баштаганбызбыз да биз эми бутубузда турганбыз да негизичи чоң рахмат сизге келип бергениңизге албетте баары жакшы болду окшойт эми кечирим сурайбыз кичине баягы <laughs> сизди сынап койгонубуз үчүн бирок албетте биз өз учурубузда сизге белек бербесек болбой калмак белек да бересиз белектер дагы бар кол чалара болсун айзадага студияга эрке сарыга анда жумасына эле чакыра бериңиздерчи э жума сайын келип турасыз э жакшы эми сизде албетте унааңыз бар үйүңүз бар демек момындай нәрсе анткени мындай нерсе сизде Жоқ жоқ э, айжота жамгырчиева эрке сары мынакей құдай буюрса шоу бизнесте сіздің ырларыңыз көп жаңырат деп ишенебиз сиз үшін сонун белегибиз рахмат бұл эми баягы э, кино тармагында оскарды алат го ошондой эле алып атам да мындай оскарды алгандай сүйүнүп <laughs> жана ошондой эле биздин даамдуу өнөктөштүн мынакей тойбос компаниясынан момундай сонун кыш казапас десек болот мен да жакшы көрөм тойбос компаниясын э, мынакей сонун адал э, колбасалар э, эң даамдуу кол чалар болсун айзада рахмат мен холодильнигим сүйүнүп калаттыр го сүйүнсүн сүйүнсүн жакшы а биз болсо бонуста жолугушабыз айзада мынакей өзіңіз көргендей аман есен барлық сынақтардан өтіп сіз шоу бизнеске құдайға шүкір құдайға шоу бизнестің қазанына даяр болып қалдыңыз э? бірақ жаңа айтқандай <laughs> бізде кішкенекей бонус бар азыр жанагы мен көрүп жүрөм тойлордо сиз на восток аттуу ырдырдап жүрөсүз ооба ошолорду биз кыргызча сөзмө сөз котордук актан мырза сюрпризиңиз бүтпөйт экен да <laughs> чындыгында эле эрке сары экенсиз ошону ырдап э? бүтүрүп бересіз бізге э <laughs> анда эмесе э, айзада жаңгырчиева кол болсын болсун шығышқа кеттік сіздер қолдап тұрыңыздар айсада айзада ә? чиева ерке сарыда ұшып кетем шығышқа бақыт бар жерге сақтаныш үшін табат тоқшаймын шығышқа күлгін жашағын алып кет шамал деп мен сұрадым шығышқа бақыт бар жерге сақтаныш үшін табат тоқшаймын Adalı Televizyon Erke Sarı Müzik Akşam диагональда айзада жамгырчиева өнерін көрсетті біз болсақ қоштасамыз демеушілерге чоң рахмат қырғызстан банкі жанат тойбоско көрішкенше ұлышқанша бар болыңыздар на восток новым берегам с облаками полетела я на восток